este 20 de marzo nunca se los va a olvidar a nosotros. Nunca. Pero si volteo la moneda, ah, soy fuerte. la mujer juega un papel importantísimo dentro del hogar, que posiblemente no es valorado ni, ni remunerado. Ahorita tiene 23 años cuando yo hicimos esta casa. La levantamos hacía tanto esfuerzo. La casa la hicimos con él, con mi esposo, pero él en su borrachera la vendió. Pero le digo de nada sirvió, vino el temblor y túmbame la mire tanto esfuerzo. Si de repente cuando despertamos, ya el agua estaba dentro de la casa los fenómenos naturales no los podemos detener, la fuerza que traen acaba con todo. Dame la mano mujer, hermana de tierra y agua, dame la mano mujer, hermana de tierra y agua, en la vida hay un saber con mi voz se fragua, tu voz con mi voz se fragua para juntas florecer. Tu voz con mi voz se fragua para juntas florecer. Ay, la, la, la, ven conmigo a caminar, la mirada al horizonte nunca más debes bajar. La mirada al horizonte nunca más debes bajar. Ay, la, la, la, ya se ve el amanecer. debes perder. Sí, son duros los días sin nada. Pero mi raza ha sido más fuerte.